Все? Давай. Я буду играть, а ты можешь сесть, вот смотри туда и рассказывай людям про Иисуса, про дело Божье, да? Только громче говори. Давай, нет, так ты ноги-то не поднимай, так ты сядь вот хорошенько. Вон туда смотри. Давай. Туда смотри. Да я же И громче говорила. Я же так говорила. Божьи, Божьи дела – это молиться, читать, писать. Что читать? книги. Какие книги? Библия. Слушать проповедь. Э, помогать людям. Помогать людям, верующим, неверующим, врагам. Враги делайте добро, враги делайте зло, пусть неверующие люди делают зло, зло, и пусть ты главное делаешь тоже не зло, да добро. И что? Ты делаешь им добро, и что будет? Они тоже будут вставать, делать еще длиннее, молиться и больше. Главное, чтобы они Иисуса слушали, да? Да. А сиротам Я... помогать надо? Чё? Сиротам. Сиротам, да тоже. А мы помогаем сегодня? Да. Кому помогаем? Кто у нас есть? Ваня. Ваня. Ваня. Даша. Ну, Даша-то не сирота. У нас только Ваня тогда. Да, только Ваня пока еще, да? Угу. А может, типа, постарше? а, а стареньким людям надо помогать? Да надо всем людям помогать, верующим, даже неверующим и даже врагам. Правильно. Враги это и есть неверующие люди, только совсем неверующие. И делают зло человеку. Ну, неверующие люди тоже разные бывают, да? Да есть добрые люди, хотя и неверующие, а есть люди, которые на зло тебе делают. Ты веришь в Бога, да? Да. Ну сядь, хорошенько. Ты веришь в Бога, а они тебе на зло делают зло, да? Чтоб, да. чтоб тебя раздражать, да, чтоб тебя разозлить. Чтоб ты опустился на их уровень, да? И ты когда да. их любишь, да, да. Что происходит, когда ты их любишь? Я стою тоже могу. Нет. Когда ты любишь неверующего человека, что становится? Э. Что с ним становится? Ну, он тоже начинает верить. Да, Бога. Когда я начинаю любить, и когда он сам начинает любить, когда мы друг друга начинаем любить. И все. Да? Ну что еще хочешь сказать? Больше Всем людям, что больше ты... ничего не знаю. А про Иисуса что ты хочешь сказать? Иисуса? Кто такой Иисус? Бог. Не типа Бог, а Бог. Сын Божий. Это Бог. Сын Божий, да? А зачем он пришел на землю? Э, чтобы э, всех благословлять. Чтобы всех людей спасти, да? Да. А что он сделал для того, чтобы всех спасти? чтобы наши грехи искупить, что Он сделал? Он э, забрал весь грех. Забрал грех. И куда Он его забрал? На небо. Да не на небо, на крест. На крест. Иисуса убили, да, ради нас? Да. За нас. Да, за нас Он пошел на крест. Он сам так захотел? Да. Чтобы отдать все грехи на крест. А почему он так захотел? Потому что любит нас, тебя любит. Да, и, да. и сам попал на небо сам-то он, конечно, попал на небо. Он стал э, мед уже, когда его выколачивали. Выколотили все ушли, он лежит и поднялся на небо. Все пришли, а Бога нету. Иисуса. Он воскрес. Да. да? Аминь. Аминь. Аллилуйя.